jadi tabrak lari terus talang talang terus jadi tabrak lari tabrak lari mobil F1285 KS terus terus terus pepet pepet terus terus pepet pepet pepet pak jangan akan jangan pulang lama gak kenal boy nah tinggi tinggi tabrak Terjadi tabrak lari dari Bima sampai ke Dawung. Eh, TKP di Bima. Tabrak lari korban di Kelindes. ke Kendawung korban belum diketahui identitas dan pelaku